Thank you. uh, がいなくなってしもうたここの家主が家葬 カラカサ小僧フルそんなこと お前犬好きなのか特別好きってわけじゃないけど人並みには好きかもね らか小僧だチャンスが来るまであまり近づくなよ気づかれたら逃げられるしまった逃げられた仕方ないまた現れるのを待つか の中に長居するな死んじまうぞ い主はどこ行ったんだろうこの状況だ考えれば分かるだろここは無理だな 無駄遣いするなよ分かってるよ そうだ 助けられる ここって猫が多いんだよね何こんなところに用はないだろう でかいだけじゃなさそうだ 何あれ蛇みたいだああおっかねえなうっとしなったな 怪我してるんだぞ